Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ötən gün Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri tərəfindən ölkəmizin suveren ərazilərində Ermənistan ilə sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında qurulan sərhəd buraxılış məntəqəsində bayrağımız ucaldılıb. Oxu az xəbər verir ki, Artıq söz gedən ərazidə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Qeyd edək ki, bunu əks etdirən fotolar sosial şəbəkədə yayılıb.